а егер таза рэпер боламын десем менің мнением тыңда сен таза рэпке көбірек үлес қос бүгін атиланы көріп мен шыны, керек танымай қалдым да мынандай шаш құлақта сырға көз боялған кішігірім татулар сен кім дулат пен азаматқа қатты еліктеме өзің болса өзің окей жалпы бәрі жақсы окей бола ма атила <coughs> сұрақ саған сен көзіңді не үшін боядың сендер кінәлісіңдер ғой ау ә, боядым ұнайды ұнайды ә, ұнайды деп айтпа сахналық образ деп айтсайшы <laughs> жоқ ол өзі білетін шығар енді не деп айтатынын <laughs> окей құлағын не үшін тестің ұнайды ұнайды ә, одан кейін ол сенің өзің жеке ойың ба мен соны қаладым мен соны істедім иә ол сені бір қыз болып кетуге тарта ма айнаға қараған сайын қыз болып кеткің келе ма жоқ ондай ондай сұрақ келеңсіз сұрақ негізі о мен де ойлаймын солай келеңсіз әңгіме деп оны Мен ойымша сахна бәріне бірдей сияқты иә енді бір нормальный порядочный еркек көзін бояй ма нормальный порядочный еркек деген сенің көзқарасың бойынша не еркек іште жата ма жоқ сырттан көрсете ма сыртта и іште сыртта и іште қалайша мысалы қара менің жұмысым ә, және де тағы да басқа э, әртіс болу әртіс заманға сай болу керек заманның сұранысы осы болғандықтан мен осылай істеймін ал егер де көздің бояуына түбегейлі қарайтын болсақ ежелгі тайпалар көзін бояп соғысқа шығатын болған қазір соғыста жүрген жоқсың ғой сен ал қазіргі соғысты айтатын болсақ қазір ақпараттық соғыс дәл қазір біз негізінде әртіс болғанымен біз жалпы өзіміздің ақпаратымызды қорғау арқылы соғысып жатырмыз әңгіме әңгіме бұл жерде ше баяғы тайпа анау мынау емес дулат бұл жерде әңгіме женственность мужество деген нәрсе бар да сол еркек майыспайды да конкретно айтқанда иә, иә. атилаға жарасып тұр мысалы да бірақ кейбіреулерге жараспайды бұл иә содан кейін айтып жатырмын кейбіреулерді иә. айтып жатырмын да а так атилаға әңгіме жоқ сол ғой просто көз бояп тұрып тестостерон сол ең басты еркек еркек деген көз бояушылықпен айналыспау керек көз бояушылық дейтін бөлек әңгіме көзіңді бояғың келсе бояй бер бірақ көз бояушылықпен айналыспа қалған бәрі жақсы Они не понимают нас, о чем мы говорим. Они не поймут никогда, о чем мы говорим. Мы, да. <laughs> О чем они говорят нам, мы не поймем. Ну, все нормально. Нет никакого конфликта, мы дружим с двумя лейблами одинаково. М, Хорошо общаемся, все нормально. разные видения просто у них и у нас. Вы должны кайфовать от того, что вы на сцене. И я вообще не люблю быть жюри и вот кого-то учить, как надо быть, как надо жить. А, и мне вообще все равно, что у тебя накрашенные глаза, хоть даже если переснится наклеил. А, ну, как бы это сцена. Мне кажется, что у сцены не должно быть никаких границ. Если ты чувствуешь, что ты, тебе будет, ну, как бы легче, что ли, да, выражать э, себя с накрашенными глазами, да, господи, накрась ты хоть все что угодно. Супер, спасибо. спасибо. Рахмет, Атила, Рахмет. Рахмет.